Salut les amis, c'est parti pour un petit essai comparatif entre ces deux scuba. On a le scuba detector de Quest des Technics et à gauche on a le plus dive de Nocta Macro. Euh, ma caméra étanche euh, n'a plus de batterie donc du coup je vais essayer de faire une vidéo comparative sur le sec, sur ces deux petites trouvailles là, un petit test basique rapide déjà euh, en surface et en preuve inventaire ici pour voir à peu près la limite de chaque appareil. Simple, on va mettre un repère là, le repère du détecteur et après on mettra la ligne où chaque détecteur arrive à prendre. On commence par le pulse dive. On va le régler à sensibilité à fond. Donc on met l'appareil en route, on va mettre la sensibilité à fond. Sensibilité à fond et c'est parti pour le test. Oups. Voilà, donc on est là pour... Pour... On est là donc pour le plus dive. Ouais, on est là pour le plus dive. Donc, ici on va le mettre en route il est en route. Au niveau des réglages, la sensibilité à fond, il faut maintenir la touche M appuyée. Là, premier niveau, deuxième, troisième et dernier niveau, le quatrième niveau de sensibilité. Donc là, ça passe. Allez, on va le mettre en lieu et place. Hop. Et c'est parti. Ouais, on a sensibilité identique. On est sur la... <laughs> C'est drôle ça, on est sensibilité identique. Sensibilité identique entre les deux appareils sur la pièce de 50 centimes ici là. On va essayer de voir sur la bague, sur cette bague là maintenant la sensibilité. On va barrer donc notre, euh, notre empreinte et donc on va passer sur cette, sur cette minuscule bague là Donc on est là. C'est ça. Alors, place au plus dive pour la même cible. Donc le plus dive, je ne l'ai pas éteint. Il est toujours allumé. on dépasse légèrement. Euh, on dépasse à peu près d'un centimètre. On a à peu près un centimètre en plus. On a un résultat similaire sur la pièce de 50 centimes. Et euh, sur cette bague-là, donc, euh, on a un avantage sur le Pulse Dive d'à peu près un centimètre en plus pour cette bague-là test en l'air. On va essayer d'enterrer les deux cibles, voir à peu près en limite de 100 euh, ce que ça donnerait pour les deux appareils sur l'humide. Donc on voit bien on est humide. Hein. Donc là on met la bague, j'ai pas mesuré c'est juste au pif. Au pif, hein. tac, et je referme. Et là, on met la 50 centimes au fond. On referme. Comme je disais, je peux pas faire le test dans l'eau parce que j'ai pas de caméra étanche. Ma caméra, plus de batterie. C'est parti. Alors, même réglage. Ici, le pouce dive. On a une réponse. Et la 50 centimes. On a une réponse que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la terre jusqu'à limite de 100. Et après, on passera à l'autre pouvoir si on arrive à prendre. à 50 centimes. Aucun sang. peut dire qu'on a limite de 200. Et ici, la bague, on peut dire qu'on a limite de 200. C'est tout pour le plus d'âge, on a limite de 200 sur les deux cibles. On va voir avec le Scuba Tector ce que ça donne. On va l'éteindre. Celui-là, je l'avais éteint. Je vais quand même le rallumer et mettre le réglage. Là, il est allumé. Pour régler la sensibilité, on maintient un appuyé. Premier niveau, deuxième, troisième, quatrième niveau. C'est parti. Sur la limite de son du plus dive. Le scuba n'a rien. Et sur, ça c'est sur la bague et sur la 50 centimes Aucun son. Aucun son. Donc sur la caméra, on sonne bien. On a le résultat donc des deux appareils. Ici, on n'a absolument rien. Sensibilité à fond sur quatre niveaux. On allume, On règle la sensibilité. Deuxième niveau, troisième. Et si on reste sur quatre niveaux comme le, qu'est-ce que ça donne Rien. Donc sur quatre niveaux de sensibilité, on n'a rien. Mais sur le plus dive, on peut aller jusqu'à 5 niveaux sensibilité. Donc on va l'augmenter encore. Et là, on est au niveau 5. D'accord. Voilà, donc sur le niveau 5 de sensibilité, on a clairement un signal sur les deux cibles. Voici le petit comparatif, on va sortir nos cibles. Voilà. On est là, la première cible et la deuxième. Au niveau de la taille, le scuba est un peu plus long. Au niveau du disque, le disque du Plus Live est un peu plus grand. Par sa forme et sa taille, on est plus avantageux. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce test. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me laisser un pouce bleu pour nous le faire savoir. Et euh, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle sortie détection. Ciao, ciao